SOFIA stands for Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. It is a true example of an international collaboration and how a program can work incredibly well. We are in Palmdale, California. Palmdale is ein relatively äh, relativ übersichtlicher Ort, ungefähr eine Stunde nördlich von Los Angeles. And this is one of the locations where the SOFIA program operates from. contact Albuquerque 134.75. Sophia ist im Augenblick das einzig fliegende Infrarotteleskop, was es überhaupt gibt in dem Spektralbereich. Das Teleskop ist ein Leichtgewicht, obwohl es 17 äh, Tonnen wiegt. You can't feel the vibration or anything when we open the door, so pretty neat design. Sophia kann Antworten geben auf Fragen, die mit der Bildung der Planeten zusammenhängen, mit der Bildung der Sterne und mit der interstellaren Chemie. Um die wissenschaftlichen Beobachtungen, die wir machen wollen, zu ermöglichen, mussten wir an die absoluten Grenzen des Machbaren gehen. The one thing that is probably most impactful about Sophia is that it is truly the people that make it work.